only source to surviving. Waiting to breathe. It's either do or die. Was fucking with the fact we only bullshitting? Right. wszystko co wokoło się znajduje Myślami zapełniam kartkę, a z tych słów myśli buduję Na bisie z luzem szybuję, co będę chciał namaluję Oryginalnie jestem sobą, nikogo nie naśladuję Pusty magazyn ładuję, szczura nikt ziom nie otruje Zawsze wychodzę przedwcześnie, bo za dobrze się sprawuję Nowy poziom już skakuje, nigdy w brodę w majka pluję To co dobre szybko kończy się, dlatego odlatuję Chcesz mnie więcej? I moją głowę W tekstach moich ten sam przekaz, tylko co róż wersy nowe Znowu w dymie złote tworzę, mordo bez walki na noże Kabaret me życie może, choć czuję się jak w horrorze Bez problemu, załatwiam sobie co trzeba Mimo, że nie znam osiedli, to znają mnie tu osiedla I akcja kamera, pozdrawiam serdecznie wszystkich Wiem, zostanę tu na stałe i nie zniknę tak jak blizny Nadzwyczajnie mordo tworzę, to nie żadne triki To jest tak, siadam, piszę wielkie mi tajniki Ja i moje ziomki rozumiemy się na migi Dla nas zaklepane miejsce w rabrze pierwszej ligi e. Nadzwyczajnie mordu tworzy, to nie żadne triki To jest tak, siadam, piszę wielkie mi tajniki Ja i moje ziomki rozumiemy się na migi Dla nas zaklepane miejsce w że pierwszy ligi Zamykam się w czterech ścianach, gdzie ta muzyka jest grana Czasami piszę do rana, na sercu goi się rana Nieważne co było w planach, ale jak los się potoczył Pryska jak bańka mydlana, tło kiedy zamykam oczy Po czym Mam już tylko ten czas dla siebie po czym Znów widnieje tęcza na niebie po czym Sen proroczy spełnia się na jawie po czym Znów otwieram oczy i jest nieciekawie Już prawie byłem tam, uwierz mi nie byłem sam Wtedy bardziej jako fan, kiedy zmieniały się tła ha. Gra zatoczyła koło kolejny raz Tak, kiedy tego słuchasz zanika czas Gramy to co siedzi w nas Pozostaje to w pamięci, przenikamy beat i Tego nie da się odkręcić i mamy mętlik stale Choć nie na przypale Niesiemy w rękach swój talent i dajemy w oryginale Nadzwyczajnie mordotworze to nie żadne triki To jest tak, siadam, piszę wielkimi tajniki Ja i moje ziomki rozumiemy się na migi Dla nas zaklepane miejsce w rapgrze pierwszej ligi e? Nadzwyczajnie mordotworze to nie żadne triki To jest tak, siadam, piszę wielkimi tajniki Ja i moje ziomki rozumiemy się na migi Dla nas zaklepane miejsce w rapgrze pierwszej ligi Kacaj to nie dany Dodson Jak pusty magazynek to ich napierdalam kolbą wow, wow, spokojnie to nie tempo lubię wolno A szybki jak kubica jak się napierdolę ostro Brum brum brum Wrzucam dwójkę, wrzucam buszek Hej przygodą mówi Dora Nie dla małoletnich suczek Tu hardcore styl Dla ciebie słabe jak krupnik Ja lubię pić Więc piję i takie wódki Nie odmawiam pacierza Procenty smakowe tęcza Byłem z Bogiem na siema Póki w dymie nie wyjebał A chcesz wiedzieć jak? Szczegółowo ci opowiem Postanowił zabrać ojca obieca mi to, ja mu fame zabiorę Odciskam swoje dłonie na betonie, ale praca Ja teraz na budowie, potem tworzymy coś banglam Tu kecaj szczuro sunie, święta trójca jak w obrazach Potem możesz odjebać mnie, jak nie będzie gdzie wracać Nadzwyczajnie mordo mordotworze to nie żadne triki To jest tak, siadam, piszę wielkie mi tajniki Ja i moje ziomki rozumiemy się na migi Dla nas zaklepane miejsce w rapże pierwszej ligi he? Nadzwyczajnie mordotworzy to nie żadne triki To jest tak, siadam, piszę wielkie mi tajniki Ja i moje ziomki rozumiemy się na migi Dla nas zaklepane miejsce w rapże pierwszej ligi